看你盘着个手，晃着个尾，皱着个眉，啊，斜着个眼儿，整的跟真事儿似的。给我扯开，盘什么腿儿？嗯，扯开。 you.